Setelah drama Penthouse menyelesaikan episode terakhirnya pada Jumat tanggal 10 September tahun 2021, slot penayangan drama Penthouse tersebut akan diisi dengan drama baru yang tayang perdana Jumat tanggal 17 September tahun 2021. Wonder Woman adalah drama yang akan menggantikan drama Penthouse. Wonder Woman adalah serial drama Korea tahun 2021 yang memiliki genre komedi dan kriminal. Wonder Woman menceritakan tentang Jo Yeon Jo seorang jaksa yang tangguh dan nakal. Jo Yeon Jo adalah seorang jaksa yang terkenal korup dan sangat luar biasa tangguh. Di samping itu, Jo Yeon Jo juga merupakan anak dari seorang gangster yang sangat terkenal di Korea Selatan. Pada suatu hari Jo Yeon Jo tengah bekerja dan berusaha untuk menangkap seorang tersangka yang wajahnya sangat mirip dengannya. Namun sialnya, dalam melakukan aksinya tersebut Jo Yeon Jo mengalami kecelakaan yang kemudian membuatnya koma. Beruntung Jo Yeon Jo berhasil bangun dari komanya, namun Jo Yeon Jo mengalami amnesia dan melupakan semua ingatannya. Bahkan parahnya, Jo Yeon Jo juga tak mengingat namanya sendiri. Karena mengalami amnesia, akhirnya Jo Yeon Jo bertukar kehidupan dengan seorang ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga tersebut bernama Kang Mina, seorang menantu dari keluarga kaya raya. Hal ini terjadi karena wajah Jo Yeon Jo dan Kang Mina terlihat sangat mirip, dan tanpa sadar membuatnya bertukar tempat karena tak ada yang mengetahui hal itu. Jo Yeon Jo kemudian melanjutkan kehidupannya sebagai Kang Mina dan menjadi menantu dari keluarga kaya raya. Pernikahan Kang Mina dengan suaminya sebenarnya adalah sebuah perjodohan yang tak diinginkan.